महाराज जी सफलता सुंदर चेहरा देखकर प्यार नहीं करती हाँ सफलता मेहनत लगन व दृढ़ इच्छा शक्ति की दीवानी होती है बिल्कुल ठीक तो महाराज जी हम अपनी इच्छा शक्ति में किस तरह दृढ़ता लाएं कि हम धर्म मार्ग को प्रशस्त कर अपने जीवन को सफल बना सके और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सके बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है सफलता सुंदर चेहरा देख करके वर्ण नहीं करती वो कड़ी मेहनत दृढ़ इच्छा लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति को ही प्यार करती है उसे ही स्वीकार करती है तो जिन्हें सफलता को जो चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो कड़ी मेहनत करे लगन रखे दृढ़ इच्छा शक्ति रखे तभी सफलता उसको वरेगी अन्यथा वो सफलता का लाभ नहीं ले सकता हमने जीवन में जितने भी सफलतम लोग हैं उनको देखें उनके जीवन चरित्र को पलट कर देखें उनके जीवन में कितने संघर्ष हुए लेकिन उनने जीवन में जो ऊंचाइयां छुई है उसके पीछे की वजह क्या है किस तरह से उनने अपनी कड़ी मेहनत की लगन निष्ठा से जुड़े और दिल इच्छा शक्ति को जगा कर ऊँचाई को छुआ हमें प्रेरणा मिली तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो लोग अपने जीवन को सफलीभूत बनाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़े जिन्होंने अपने जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है और उनसे प्रेरणा ले कि किस तरह जीवन के किस मोड़ में उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला जीवन में आने वाली चुनौतियों का किस तरीके से सामना किया इससे हमें कार्य करने का एक अनुभव आएगा तरीका आएगा अपनी इच्छा शक्ति को जगाने रखने के लिए हमें कुछ मोटिवेशन चाहिए सेल्फ मोटिवेशन भी अपने आप देना जरूरी है अगर मनुष्य सफल होना चाहता है तो उसे चाहिए कि हर पल अपनी सफलता को अपने मानस पर अंकित करे एक गोल निश्चित करे एक टारगेट फिक्स करे और ये मुझे अचीव करना है बस उसे ही देखे उसे ही सोचे उसे ही सुने उसका ही अनुभव करे और एक ऐसी धुन लग जाए कि फिर इधर उधर कुछ हो ही नहीं वही मनुष्य सफल हो सकता है और कोई हाँ ठीक है हो गया तो ठीक न हो तो ठीक ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी उपलब्धियाँ नहीं होती नमस्ते महाराज